神笔马良。从前有个叫马良的孩子，他很喜欢画画，可是家里很穷，连一支笔也没有。一天，他放牛回家，路过学馆，看见里面有个画师拿着笔在给大官画画，马良看得出神。 不知不觉地走了进去，他对大官和画师说：“能够给我一支笔吗？我也想画画。”“嗯，穷孩子还想画什么画呀？” <laughs> 大官和画师嘲笑着把马良赶了出来。马良心里不服，从此他就用心地学画画。他到山上去打柴。 用树枝在沙地上画天上的鸟，他到河边去割草，用草根在河滩上画水中的鱼，他见到什么就画什么。日子一天一天的过去了，马良的画进步很快，但是他仍然没有一支笔，他多么盼望能有一支笔呀！一天晚上。 躺在床上，有一位白胡子老爷爷出现在他面前，给了他一支笔，叫他去给穷人画画。马良高兴地拿起笔，在墙上画了一只公鸡，公鸡活了，从墙上跳了下来，呜呜地叫起来。原来白胡子老爷爷给他的是一支神笔，马良有了这支神笔。 天天给村里的穷人画画，画什么就有什么。他给一个老农画了一头大耕牛，耕牛就下地耕地了。大官听说马良有一支神笔，带兵把他捉了去，要他画金元宝。马良不给他画，就被关在监牢里。到了半夜，看守睡熟了。 马良用神笔在墙上画了一扇门，一推，门开了。马良就和牢里的穷人逃走了。官兵来追，马良画了一匹快马，骑上马跑远了。官兵哪里还追得着呢？一天，马良正在一个干旱的地方画水车，帮助那里的人们车水。 忽然，人堆里钻出几个官兵，拿铁链把马良套住，又把他抓去了。这回呀，大官叫马良给他画一座金山。马良用神笔在墙上画了个无边无际的大海，又用笔点了几点，海中央出现了一座金山，满山都是金子。 官高兴地叫道：“快，快，快画一只大船！我要上金山去，去运金子。”马良就画了一只大船。大官带上许多兵，跳上船就说：“快开船呐！快！”马良画了几笔风，桅杆上的帆就鼓了起来，船直向海中央驶去。大官嫌船慢，马良又加上粗粗的几笔风。 大海涌起滚滚的波涛，大船有点倾斜了。大官的心里害怕极了，着急的说：“风 <laughs> 够了，风 <laughs> 够了。”马良不理睬他，还是画风，风更猛了，海水咆哮起来，山一样的海浪把大船压翻了，大官他们都沉到海底下去了。 马良回到村里，又开始给穷人画画了。